nonton video bisa di bisa eta Thank iya, iya, nah. you. أنس بن مالك Ini kan kardus, kardus ini. Tuh, gede jeung naeta, Foto. Encan meureun ka? Hah? Encan Oh. oh, oh. oh. Can. Iya, bisa ada. Itu ciliwur nyalahan gitu. Kamu mau aing ah, oke temen ngena kita kan. Enam, enam mendingan. Kamu mah anjing ngobrol gaing hoream. Jadi itu koro aneh jadikan saya Kita Kete kacaan sih ya. <laughs> Komplain guys nah di dibuka plastik uh, bos helm eh berat duit iya. setengah juta ini dikit-dikit cuma kudusnya busa gitu Kan. ini selangan kok Hah? selangan nih mana kering ini teh mana selang iya nah iya sama itu iya nak <laughs> kan tas sarung oh packing bagus bos mantap Eh, enteng nasi ya, sih, hampang bukan urus lagi sih bisa tapi maksudnya mau pakai atau pakai sejika anak soleh hampang hampang bisa barahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sami itu bodas. Ayana bodas. Oh, Oh. Jepang, eh mantap dipakai kak Hah? yang beli eh oh udah balik ring udah balik itu kumaha oh plek ya. uh. dia masuk kelas dia ini 25 teh di. Ah, 25 naon, 25 nih. Hah? Bisa ya. baraha lapis dan tanah dan. Mana bu? Tah, wadahna tilamna. Oh, no itu ketujuannya guys. Hah? Cek nyobaan.